много домашних заготовках. Яблочный уксус. Вот в этих графинчиках полугодовал уксус, сделанный из одного и того же сырья, но по немного разной методике. Высший сорт это с декантированной прозрачной части. Второй сорт это из всего, что осталось. Попробуем. По цвету разности нет. по вкусу ароматики для меня тоже большой разницы нет. Поэтому для себя сделал вывод. Не стоит это все делить, делать все в, одной, в одном замесе. Как это все делалось, смотрим. Но уксус отменный. Oh.